ウイスキーがお好きでしょもう少し喋りましょうありふれた話でしょそれでいいの今は気まぐれな占い た恋閉じ込めた瓶を開けさせたのウイスキーがお好きでしょこの店が似合うでしょあなたは忘れたでしょ 愛し合ったことも